assalomu alaykum aziz hamkorlar bizani mana shu global trend kompaniyamizda mana shu mahsulotlarimizni ichib iste'mol qilib bizada sayyora opamiz judayam zo'r rezultat olganlar hozir o'zlarini natijalari bilan sizlar bilan o'rtoqlashadilar marhamat sayyora opa man bir yil oldin eshituvdim to'g'risi ishongim kelmagandi bu mahsulotga keyin mm, uyniso bilan gaplashib qoldimda erkin akani xo'jayinlarni rezultatlari haqida eshitdim keyin keldimda e, olib ketdim balzamlarini ichdim keyin mm, balzam bilan birgalikda sprey ham iste'mol qildim yaqinda o'zim juda yam yaxshi his qilaman yoshim ellik to'rtda manda gepatit c bo'lardi judayam charchab qolardim holsizlanardim obedgachon turgim kelmasdi bu e, olti oy iste'mol qilganimdan keyin yaqinda qizim aytdi boshim og'ridi desam man bir tekshiraylik analizlaringizni yo'q tekshirmayman mo'sil bo'lsa kerak qonim yo'q yo'q uyga keldi qizim vrach o'zi analizlarimni olib ketdi olib ketdida hayron bo'lganim doim anemishni yurganman qonim past yurardi bir yuz yigirma ikki gemoglobinim bir yuz yigirma ikki gepatit c bilan o'n besh yildan beri qiynalardim tish doktorga borib yo'qib qoluvdi hozir e, gepatit c yo'q обнаружено bo'ldi umuman oldim qachondir aniqlagan jigarimni o'zi yiqildi jigarim ham judayam yaxshi man ham xursandman o'zim xohlab keldim oldin to'g'risi bu ham anavi mошенникlardan bo'lsa kerak bu kompaniya ham очередной chunki man ishim juda ko'p tushgan bunaqa kompaniyalarga u kompaniyalarni ismini aytishim shart emas juda ko'p finansoviy ham juda ko'p ущерб bo'lgan manga lekin mana shu anaqadan bu juda ham xursandman rezultatlarim ham yaxshi chunki manda hozir o'sha charchoq alomati ko'zim oldi qorong'ilashib shunaqa alomatlar yo'q jigarim judayam yaxshi allohga men qatla shukur ish kompaniyani e, ishlab chiqarayotgan kompaniya e, hamkorlariga o'sha zavodni e, fabrik nima mm-hmm. zavodlariga fabrik emas judayam minnatdorchilik bildiraman man xursandman rezultatlarim shunaqa bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim telefonda aytmagandim hozir bipinasoyga aytdim shunaqa rezultatlarim jigarim judayam yaxshi gepatit C-dan qutuldim vrach qizim ham o'zi oyi manga bunda shu bolalarim bilan iste'mol qilmoqchiman shu produksiyani olib keling deb hozir menga pul berib yuborishdi man qizim uchun ham shu iste'mol qilishdi nevaralarim va qizimga o'zi vrach man olib ketmoqchiman kimikatlar уже jonga tegib ketdi man jigarimni bormagan joyim boshimni tiqmagan joyim qolmagan minnatdorman qancha vaqtdan beri ichyapsiz Men olti oy ichdim to'xtovsiz a koronavirusni ham juda ham oson o'tkazdik va binisa bilan doim kontaktda bo'lib turdim qanaqa ichish kerak nima qilish kerak doim yordam berib turdilar biza ham oson o'tib ketdi xo'jayinim o'zi juda ham yomon bo'lib ketuvdilar ularga ham o'sha sprez nima qildik xudoga shukur hozir buni shunda ikki marta uch oy uch oydan olti oymi ikki marta olib ichdingizmi ikki marta olib ichdim super spreyga qo'shib balzamlar bilan birga ichgansiz man gepatit c qutuldim man shu bilan o'lib qolsam kerak deb o'ylardim rosa ahvolim yaxshi emas edi o'shaning uchun hozir o'zim yengil yaxshi his qilamanda ellik to'rt yoshda o'zimni tasavvur qilmayman bu maqtanchini emas mana shu kompaniyaga man minnatdorchiligimni bildiraman xudoyor bo'lsin sizlarga barlar madadkor bo'lsin shu yoqda ishlayotgan qizlarga ham rahmat ishqilib kimdir birovga foydam tegib gepatit s bilan qiynalayotganlarga kimlargadir foydam tegsa man judayam xursandman ishoninglar bular moshenniklar emas produksiyasi judayam yaxshi produksiya qizlar yigitlar onalar otalar kim bo'lsa nevaralari <coughs> farzandlariga olib ichirishini men tavsiya qilardim jigardan qiynalganlar ekologiyamiz yaxshi emas juda ham ko'p bu sizlarga reklama emas bu sizlarga men chin yurakdan hech qanaqa man bu yoqqa pul ishlash yoki biror narsa uchun kelmaganman bu o'zimni natijamni sizlarga aytdim mhm.